Čau! Jak jsem sliboval minule, tak dneska se podíváme, jak probíhal můj úplně první pořádný enduro závod. No a na Klínovci byly fakt drsné podmínky, takže jsem to měl opravdu se vším všudy. No a celý závod trval nakonec eh, kolem pěti hodin, takže video bude asi trošku delší, ale doufám, že vás to bude bavit. Tak se na to pojďme podívat. maso. Tak jedem. Dár. Maslem. <laughs> tak jo, hele, tak je to tady. Právě jsem odstartoval do svého úplně prvního endurového závodu. Uh, máme to dneska se vším všudy, tady na Klínovci. Uh, hnedka ráno, úplný provazy vody, takže uh, prší, pršelo a pršet asi bude, takže si to myslím docela užijem. No, tratě, je tam spoustu kořenů, takže zvlášť v tom dešti to bude asi zajímavý. No, nechám se překvapit, no je to poprvé, takže žádný velký očekávání tam není. E, spíš očekávání nějakého zážitku bych řekl a nějakých nových zkušeností. Tak jdem nahoru, první kopec. Musím spadnout, nebylo trapný. jsme vyjeli na první RZu, asi nejdelší přejezd dnešního závodu, takže eh, asi 40 minut do kopce, nám to dalo docela zabrat a tamhle už se eh, všichni řadějí na to a tamhle začíná první RZ. Hoši, tak oblujte vole. Dávej. Takže oficiálně první RZ. -ka. Jdem na to. Tak jdem! první les. Ale zatím to docela brždí. A tady mezi pařížsky a to jsem posral. Hop, hop, hop. Díky. Halo. Ty vole. Hustý. Je to prava. Pěkně kořený jako pozor. Pojď, pojď, pojď. ten vnitřek, to říkal Matěj. No a jsem prdeli. A ne, to bylo špatný. A ramena do stromu, hlavně vnitřek, nahoru. A prdele, nevadí, už jsme skoro na konci. Jeď, jeď, jeď. Už skoro. Oh. Uh. Uh. Uh. My jsme právě dorazili na start druhé RZ. Jsme zhruba asi hodinu a půl v závodě. Ta jednička bylo to takový oťukávání, eh, přece jenom na tom mokru, jakoby eh, nejedu úplně tak jistě, ale neudělal jsem nějaký úplně zásadní chyby, nespadnul jsem, takže <laughs> uvidíme, myslím, že to bylo docela v pohodě. A teďka nás čeká teda dvojka, která je docela obávaná, hodně rychlá na začátku a pak prudká na konci se switchbackama, také ostrýma zatáčkama, spoustu kořenů. Tohle je vlastně jediná RZ, kterou hobby kategorie nejedou takže eh, tady se asi bude lámat chleba, no, tak jdem na to, no, a teďka by to chtělo trošku zatlačit na pilu. Tak dvojka, pojďme na to, jedem! Ne, tady jsem neměl teda... Pr... Kurva! Výstup. Píčo, řídítka. Dobrý. No, ne! Sakra! No nic, jedem. Mám křivě řídítka jak hovado. Sakra! Bacha, bacha, bacha! Tady je to teda Saigon. Ne, těžký břevod. To prdele. Díky. Nedivím, no, že vůbec někoho předjíždím, že jdu takovouhle plívu. Nazdar, nazdar. Fanděte, fanděte, ať je to na videu slyšet. Wow. Už jsme skoro na konci. Tady to hlavně nepoložit. Ah. ah. No tak bylo původně v plánu, že na třetí RZ eh, se pojede lanovkou, ale vzhledem tomu, že teďka byla bouřka, tak lanovka teďka nejede, takže chvíli čekáme eh, na to, eh, jak to dopadne, jestli pojedeme teda lanovkou nebo jestli budeme muset zasvít nahoru, což by bylo docela jako nepříjemný. To by byl rozhodně nejdelší výjezd, co tady vůbec je. Takže zatím dvě RZ máme hotový a ještě tři máme před sebou. A ta, zvlášť ta trojka a pětka jsou na totální bahně, už včera tam byly prostě eh, potoky vody, takže to bude asi docela zajímavý a tam se teda pořádně zahnojíme. Tak zatím čekáme a uvidíme, jak to eh, tady dopadne s tou, situací. a jak dělaný, na surfování. No. Se namočili vole konečky vlasů, ty poprvé letos. Dobrá Čína, ty. Ale tak už čekáme na trojce, je tady docela velká fronta takových lidí. A jinak tady na té RZ je fakt eh, potok normálně přes tu, přes tu trať, takže předpokládám, že ty kamery budou hnedka zasviněný, tak jsem zvědavý na to, kolik z toho uvidíte, no. Tak jdem na to. Tak jdem. Vole, ale tady není teda vidět lauter nic. Tohle se fakt skočit nedalo. Ah! Ne, eh, zrovna v tom rychlým prdele. Ty vole. Pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď. <sighs> Oficiálně jsme za půlkou závodu. Třetí RZ. -a. Hele, to je fakt potok, bláto, hnůj. Eh, na začátku jsem udělal jako jednu malou chybu, vyjel jsem tam trošku ztratí. Zrovna teda škoda v takovém rychlém úseku. Ale snad mi to asi tak moc nezbrzdilo. Ten zbytek jsem měl docela v pohodě. Myslím, že to nebylo úplně špatný. Takže teďka transfer na čtyrku, bude taková rovinatější a pak pětka, no. Tak zatím to nějak jde, takže louskáme dál. Žiši, tak to je humuloid. Tak jedeme. Tak čtyrka. Rychlý začátek. Uá! Monstro. Masakr, ty vole, motocross. No prostě. Tak rozumně, no, tak to nebylo moc dobrý. A vadí. A nohy ven. A pojďme, pojďme. No, tady to je hodně po rovině, tak tady to nechce udělat nějaký zásadní chyby. Pak se ti to blbě rozjede. Hej, hej, hej! To bylo dobrý. Uá! Mě ulít předek. Ale jedeme, jedeme. Ne, tak tady je to ještě dlouhý. Ty vole. A už jsme tady. Ne. Uh. Hele, tak to byla čtyřka. Uh, jako já jsem to projel relativně v pohodě, jako žádný hrot. Už je to fakt takový, takový boj o přežití, protože se tam změnilo v totální jako bahenní koupel. A jak jsem koukal, taky ty záběry tomu odpovídají, přestože mám uh, i ty čočky nastříkané nějakým uh, nějakým sprejem, aby se to na to nelepilo, tak prostě uh, v takovýmhle extrému to prostě uh, nedává. Ale jinak zatím v pohodě, hele, zatím jedu. Takže máme před sebou ještě jednu závěrečnou rz Tam je fakt spoustu kamenů a jsou tam taky jako, je, je tam hodně vody, takže uvidíme, jak tohle to půjde. Jinak, hele, jestli jste to dokoukali až sem, tak máme ještě takovou jednu věc. Teďka nedávno jsem s kapelou Moment, tak ty si mě vybrali do svého videoklipu, takže pod videem vám nechám link na tenhle ten klip. Myslím, že je to docela zajímavý, jsou tam moje jízdy z Crankworks a z podobných závodů, takže zajímavý nápad z jejich strany a měl jsem radost s nimi takhle spolupracovat. No nic, zpátky k závodění a já jedu na poslední rzetu. Tak pojďme. Tak hoši, hodně štěstí. To tady ještě přes, přestříknu a jedeme, jedeme! Leta RZ je mega dlouhá. Na závěr, na do, lámání. Ah. toho teda moc nevidím.

Pojď, pojď! Šlapej, šlapej, šlapej! Hele, pěkný ty vole. Jo, super ty vole. Jízda. Tak to máme dojetý. Jsme obalený od toho bahna. Jako hovada. Ještě čekám na Tea. Ten se je tamhle lídr. Ten dojel někdy před náma. Bum. A teďka se jdeme opláchnout a Počkáme si na výsledky, jsem na to docela zvědavý, jak si tam povedeme. Ale tak to mám úspěšně za sebou, svůj první pořádný enduro závod a nakonec jsem skončil 14. celkově, což beru jako velký úspěch, eh, protože tady byla v podstatě celá eh, česká elita bez výjimky, eh, plus tady bylo docela hodně dobrých Němců, takže myslím, že to je fajn. Eh, nedělal jsem úplně velké chyby. Určitě bych do příště se měl eh, co naučit z toho, nebo jak se poučit, ale jak říkám, na první pokus eh, myslím, že docela slušný výsledek. Já doufám, že vás to bavilo, mě to bavilo hodně, byl to rozhodně velmi intenzivní zážitek a budu se těšit u dalšího videa zase na viděnou. Mějte se pěkně, čus!